嘘嘘，嘘嘘，这招百分之九十九的人都学不会，我自创的超人拳加空中换步飞膝，看一下，蹦蹦，酷不酷？真的，你感受一下，很连贯的，蹦蹦，对你协调性的增长有非常好的效果啊。动是这样做的，超人拳完了之后，这个脚不落地啊，这个落地你就做不了了，不落地，然后直接支撑腿跳起。 顶这个膝吗？不是，直接跳起，假动作，蹦换步飞膝。当然也有人说哈，空中换步飞膝，你没教我，我教过，早教过，你还不会怎么办？这本书你不应该看一下吗？怎么搞定这本书？怎么拿到这本书？你不应该私信问一下吗？OK，空中换步飞膝啊，再感受一下，慢点，慢动作看，双前蹦落，落在这里的时候，右抬。 这个手怎么处理啊？穿全没问题，对吧？八，踢哪只腿甩哪个手，哪怕假动作，你也要去甩。假动作他甩，他护头，对吧？然后他起，蹬，他护头，看到了吗？搞定这几步，应该百分之九十九的人可能都会了啊！试一下，八，然后如果。 有人很硬，你可以把超人拳打成假动作，做空中换步飞膝。我没有见过别人用过，但是这招我相信，好的机会，好的对手，有有可能能用出来。我也告诉你啊，空击的时候你可以尝试一下，蹦，看看这种感觉。